1945 жылы 6-9 тамызда Хиросима мен Нагасакиға тасталған атом бомбасы үлкен қасірет әкеліп, дүниені дүр үлкіндірді. Осыдан хабардар болған ксро бас хатшысы Сталин коммунистерін жинап, Берияға шұғыл тапсырма берілді. Әр минут бізге қымбат. Мұрындарыңнан қанақса да, тез арада атом бомбасын жасаңдар деген еді. Ең бірінші зұлмат қару РДС деп аталып, курчатов бастаған топ көнетіні түні жұмыс жасап сұрапыл атом бомбасын жасап шығарды қызыл кремльдің талқылауы бойынша атом сынақтарын өткізу қазақстан болып белгіленіп картаға 27 объекті түсірілді сол кездегі үлкен үш жарыс болған жер маңғыстау еді бірақ 1949 жылы жер бетіндегі жарылыс орталығы семейдегі дегелен аймағы алынып атом полигонына айналды өшірілмес үлкен қасірет ел мен жерді жалмап жатты қанша құпия ұстаса да семей абайлықтар жақсы білді бірақ татаритарлық жүйеге қарсы тұратын адам болмады 15 ғасырда жер ұйығын іздеген асан қайғы жырау семей тау жеріне келгенде былай деген екен мына жерден сиырдың мүйізі мен шошқаның тұмсығын көріп тұрмын мына шіркіннің топырағы құтырады екен оған шыққан шөп құтырады оны жеген мал құтырады екен оның етін жеп суын ішкен адам құтырады деп жырлап сонда көріп кел осы қасіретті көрген екен осыдан сұрақ туындайды неге семей жеріне оның мәнісі мынада түрік елінің кіндік қаны тамған жері кезінде осы жерге келіп осы жердің қасиетін білген шыңғысхан екі жыл қыстап тәңірге жалбарынған сол себептен ел шыңғыстау деп аталуы осыдан алаш ордалықтар жиналып үкімет құрған жер құнанбай абай туған даналар жері евразияның кіндігі екені енді мәлім болып отыр мұрат аджидің вознаграждение армагеддона деген кітабында 178 беттерінде былай деп жазылған есть такой город семипалатинск это город мудрецов я там не был но обязательно я там буду поступила секретная информация я сразу же русские начали взрывать атомные бомбы там в семипалатинской области это поп земли тюрков делінген өте қатты ойландыратын дүние 1987 жылы Семей облысының бас хатшысы болып Кешірімхан Бостаев сайланады елім жерім деген азамат барлық құқықтарын пайдалана отырып семей полигонының құпия архивімен танысып нақты деректерді жинақтап қазақ еліне үлкен қасірет әкеліп отырғанын түсінген бостаев тәуекелге бел буады 1989 жылы аппаратын жинап мәселені көтереді орталықпен хабарласып жазушылар одағымен ақылдасып шешім қабылдайды сонда кешірім ханға неге басыңды тігіп отырғаныңды білесің бе дегенде бостаев екі тумақта екі өлмек те жоқ деп жауап берген еліне ашыған кешірім аға мәскеуге жазған хаты былай басталады совершенно секретно москва кремль генеральному секретарю цк кпсс горбачеву Семипалатинский обком партии Казахстана информирует ЦК КПСС о том, что с 1949 года на полигоне вблизи города Семипалатинска проводится ядерные испытания. Первое время в атмосфере А с 1963 года подземные. Онда ақты түрде былай делінген. Халық көп шоғырлануына қарамастан жылына 14-18 жарылыс жасалады. Күннен күнге жарылыс киловатты күшеюде. Жер дүмпулері үйлерге байланыс жүйесін инженерлік құрылыстарға, су құбырына және де жүзден астам су құдықтары жоғалды жер асты шұңқырлары көбейіп улы көлдер өлі бұлақтар пайда болды жер астынан радиоактивті газдардың шығуы табиғат пен адамға кері әсерін тигізуде 350-400 микрорентген радиациясы бір сағатта шығады өлшеуші приборлар 3000 микрорентген радиациясын көрсетуде семей еліне үлкен қасірет әкеліп отырғанын баяндаған көп кешікпей мәскеуден комиссия келгенде кешірімхан бостаев комиссия басшыларына генералдарына нақты дәлелдермен тығырыққа тыққан еді ымырсыз қалған комиссия ешбір хабарсыз кетті өмірінің аяғына дейін кешірім ағамыз полигон 29 тамыз деген халықаралық ұйым құрып зұлмат қаруға қарсы күресін тоқтатпады ол эстафетаны олжас сүлейменов семей невада қозғалысын жалғастырып семей полигонының жабылуына нұрсұлтан назарбаев 1989 жылы 29 тамызында қол қойды семей полигоны қайнар синдромы тағы басқа кешімхан ағамыздың еңбектері жарық көрді аягөз қаласында өзі оқыған мектебінде 2000 жылы 7 сәуірде нөмірі 523 ші қаулымен қазақстан республикасының үкіметі шешімі бойынша кешірімхан бостаев аты беріліп мұражай ашылды рухы мықтағамыз адал жүрегін еліне бере отырып мәнсабына тағына қарамастан қаһармандық қадам жасап еліміздің болашағын өсіп келе жатқан ұрпағын ойлап басын ел үшін тәуекелге тіккен қазақ халқының адал ұлын қалай ұмытуға болады кешірімхан бостаев халық жүрегінде мәңгі қалады қазағым кешірімхандай батырларыңызды біліп танып ұрпаққа үйретіңіз кешірімхан бостаевтың аруағына арналады